wenzangu wakawa wanang'ang'ania, wanaamini yale mambo atakuwa shwari, kumbe sio shwari. Nilipata bahati nikaona fensi fulani hivi, sijui ile nyumba, kusema kule wa Mungu, niliruka niruka kwenye ile fensi, washakamatwa, wanapigwa, wanapigwa. Mwisho wa siku Mimi mda huo nachungulia nawaona wenzangu wale nakufa ah! Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV, mwendelezo wa habari, matukio pamoja na mikasa. Leo niko na brother ambaye ana mkasa mzito sana. Amewahi kushuhudia wenzake wawili wakichomwa moto na kufariki mbele yake, lakini pia anakwambia akufae kwa dhiki ndiye rafiki. Kivipi? Unaambiwa sometimes ndugu au yule ambaye uliamini anaweza kukusaidia katika mazingira fulani, inawezekana asifanye kabisa. Ikawaje kwa upande wake? Tunakwenda kusikia yote hayo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 mtoto wangapi katika familia? Watoto wangapi? Familia mimi ni mtoto wa kwanza na wadogo zangu wawili ambao nimewachia ziwa kunyonya kwa mama, mdogo wangu wa kike na wa kiume. Namaliza biashara. Maisha yaliopitia mengi sana, na bahati kukutana na watu kama nyinyi leo, lazima na mimi nitoe ushuhuda wangu. Hmm. Elimu yangu ni elimu ya msingi darasa saba, sijaendelea kusoma kwa sababu kutokana na maisha elimu inanunuliwa. Elimu yangu ya msingi darasa saba. Katika maisha kuna mambo mengi sana nimeyaona na, na, na nimejifunza na nitaendelea kujifunza, ila changamoto nazopitia ni nyingi. Baada ya kumaliza darasa la saba, safari yako kimaisha, kikazi iliendaje? Darasa la saba nilipata, baada ya kumaliza darasa la saba nilipata kazi, kuna dada alinichukua Rose Garden, sio mbali, chukuliwa nkawa kama shamba boy na mwagilia mwagilia maua maua yake pale, maisha naenda Alinipenda sana yule dada, alinipenda, alinijali kama mdogo wake, na mimi nimeishi naye vizuri sana, hakuwa na matatizo. Nilipenda, alinisamini sana nafanya naye kazi sana. Mwenyezi Mungu alimpenda, alipata ajali, alipata ajali sehemu moja inaitwa Nyashozi Boko, Nyashozi. Yule dada alipata ajali, ajali yake ya kulazwa hospitali, wala kuwa na majeraha na aguza, alipata ajali, alikufa papo kwa papo akitembea akiwa ndani ya gari akiwa ndani ya gari yake mm. anashuka mm. ana mahitaji yake, anaingia duka fulani hivi la pembejeo mm. gari na mgonga mm. ah, nililia sana make nilimuona ndo kama mtu wangu mkubwa sana kwenye dunia hmm. alikufa papo kwa papo. Alikuwa ameolewa? Eh, alikuwa na kaolewa na mume wake. Hmm alikuwa kaolewa na mume wake, nyumba yao ipo Mbezi Tachiki Yogo, mwenye nyumba yao. Nilisikitika sana, nikasema basi kibarua changu tena kishaota nyasi, lakini ana watoto ana watoto watatu. Katika wale watoto watatu, wawili wanasoma boarding wawili wanasoma boarding, shule za kulipia, wanakaa huko huko. Yule mmoja aliyekuwepo na yeye darasa la saba kama mimi, kwa hiyo akashindwa kuendeleza mradi wa mama. Mwisho wa siku pale nikarudi mtaani, nikarudi mtaani hmm. Nivyorudi mtaani nikawa nasikilizia maisha mengine yatakuwaje. Narudi mtaani imetulia. Sasa ndani ya familia yangu mimi, ndani ya familia yangu babangu mzazi alikuwa anasumbuliwa na maradhi ya tumbo enia. Katika kuumwa tukampeleka Mwananyamala hospitali pale kabidi apigwe skochu apelekwe Muhimbili, lakini katika ugonjwa wake natakiwa hela, yule mtu mambo yake yawe sawa, fanyia operation milioni mbili. Hela baba ana sasa, atafanyaje? Anauza mji, anauza mji apate hela, make kuna sehemu aliambiwa akipata hela hii atapata kule mji, nusu yake atatumia kule, anauza mji. Kunishirikisha baba aliwaamini sana wadogo zake, mimi nawaita kina shangazi, aliwaamini sana akijua kwamba hawa watu hela wataichukua, watafanya moja mbili tatu, lakini haijawa vile. Hela ni hela tu, hela wameipata wale watu wakaenda kununua mji sawa, lakini ule mji walionunua waka majina wakaandikwa watoto zao, sio sisi tena, sio sisi tena ambao kiwanja chetu kimeuzwa. Wale shangazi zangu wametumia akili moja, walivyochukua ile hela wameenda kununua sehemu sawa, lakini sisi hatuna majina. Wameenda mahakamani, wameandikishwa watoto wao wao, sio system. Kwa hiyo sisi tutabaki kuwa wanyonge. Hapo ndio nilipoanza kupata stress ya maisha. Fikiria mimi mtoto wa kiume, kichwa kilinuma sana, kichwa kilinuma sana. Nikasemaje? Ah, hapo ndo nipo nilipobadilika kuingia kwenye makundi ya hatari ya kutafuta riziki kwa njia ambayo tofauti. Hapo ndipo nilipoanza kubadilika, kutafuta hela kwa njia tofauti. Maisha yamenipiga sana, nikaingia kwenye makundi ili nitafute hela kwa njia ya hatari, maana wizi sasa siku kuna siku usisahau katika matukio yangu yote nimefanya hiyo siku si saa wenzangu wanachomwa moto wawili hapo hapo, nawaangalia nikaona da, hatari sana. Tulipewa rocket lamani kwamba kuna dada mmoja anatoa hela milioni sita anapeleka benki. Tulipata kishawishiko kwamba twende hela ipo kwenye mkoba. Alitupa ramani katika wale wawili waliochomwa moto, mmoja ndo katoa ramani. Yeye kwa yule dada anamjua vizuri sana, jirani yake. Alinielekeza, nilikataa kasi, kanielekeza kanielekeza na shida nilizokuwa nazo nikaona, ah, milioni sita tutagawana milioni mbili mbili nikasema twende. Tumeenda. Tulivyokwenda kwenye tukio, yule dada, muda ulikuwa muda gani? Ilikopo saa saba na nusu mchana. Tumeenda kwenye tukio, fika vizuri saa saba na nusu mchana, fika vizuri pale, fika akatuambia yule, na sisi tukamwona ndo yeye. basi tunaanza zoezi letu. Tunamuona akiwa anashika simu anapiga usafiri. Alivyoshika simu yake tu, mda ule ule ikaja bajaji pale, alishika simu. Nilivyomuona alikuwa kashika simu akanyanyua, alivyoshika ile simu dakika mbili nyingi ikaja bajaji, na maana kaita baja, bajaji hmm. ili apeleke kazi yake. Hmm na mimi nimemuona, wote tumemuona. Akasema yule mm. yeye kasema mimi yule ananijua mm. sasa wakwenda mimi nikamwambia kama hela kweli, mimi nitakwenda. Nilijitoa mwanga kusema kwa Mungu, mimi nitakwenda. Si ule mkoba alioshika ndio hela, si ndio hivyo mule? Kaambia mimi nakwenda, nikajitoa mwanga, nimeenda hadi kwenye bajaji. ile bajaji sio ilikuwaje siku ile, yule anapiga kiki, so bajaji za kisasa ambazo wanabonyeza tu inawaka, iko ya kushika nini kama fimbo hivi, unanyanyua napiga kiki ya kwanza, kiki ya pili, kiki ya tatu, bajaji ile bado imegoma ku, kuwaka, ila kaja kufika kazima, dada akapanda kwenye bajaji, anashika kiki, ananyanyua hivi, haiwaki Kaambia mimi paipai nakwenda nachukua. Nilijitoa mwanga, nilijitoa mwanga, nikaenda hadi pale, nikashika mkoba sijamuuliza nini mimi nilivyofika tu nimeshika mkoba, bajaji ile ya, ya, ya sio abiria, bajaji ile kakodi kama yeye. Mimi nilivyofika nilivyomuona tukakaa, nikashika mkoba na pola sasa, sio mahali yangu. Mimi nilivyoenda tu nimeshika mkoba na ushukua hivi, ana nguvu naye kaushika. Wale wenzangu wakaja pamoja na ule mwenyeji alitugia dili naye akaja, dada ana nguvu, akapiga kelele, wezi ah, wezi wezi wezi. Mi nikaona ngoma ishakuwa ngumu. Sasa hapa cha msingi kukimbia, wenzangu wakawa wanang'ang'ania, wanaamini yale mambo atakupo shwari, kumbe sio shwari. Nilipata bahati nikaona fensi fulani hivi, sijui ile nyumba, kusema kwa Mungu, niliruka niruka kwenye ile fensi, watu washaanza kuja, watu wanaanza kuja, ilikuja bodaboda moja tu. Nilivyoona vile nikaona mm, hapa tena kushanuka, hapa kumekucha. Sasa cha msingi hapa ni kuokoa roho. Nawaambia ndugu zangu, wezi wenzangu, tondokeni hawataki. Hawa wanazidi kung'ang'ania ule mkoba. Mkoba una hela sawa, lakini hela ya watu sio yetu. Nilikimbia Nilikimbia mjomba, nikaruka huko na nyumba ya fence, kaingia ndani. Kumbe yale mambo wakati yanafanyika kuna mama Samaria mwema, simjui anijui. Tulivyokuwa tunafanya yale mambo alituona, nilivyoruka nikakaa metulia ndani mule, bodaboda zinaongezeka bodaboda zinaongezeka. Da, nililia siku ile mimi, bodaboda zinaongezeka, bodaboda zinaongezeka, eh, wanaanza kupigwa, siwezi wamepigwa, washakamatwa, hmm. nguvu ya kukimbia tena hawana. Wangekimbia kama mimi wangepona. Washakamatwa, wanapigwa, wanapigwa, mwisho wa siku ah, Jikaze, jikaze, pole. Wameku, wameshapigwa matofali, washakufa kabisa. Wale wananchi wakasemaje? Bado watafufuka Wakachukua mapira ya mapira ya gari wakawavesha, kila mtu mawili mawili, petroli moto. Mimi mda huo nachungulia, nawaona wenzangu wale nakufa. Yule mama akanambia mwanangu, tulia tulia, yale mambo tumefanya sisi saba na nusu mchana, ila nilitoka pale saa tatu siku. usiku nilitoka saa tatu usiku, wale wameshaungua, wale washaungua, serikali kaja walizoa majivu tu. Kutambulika kwao ikawaje? Ikabidi nilivyorudi siku ile nikajikaza kimwanaume, nikaenda hadi kwao. Kwao hapo nilijikaza kiwanaume, nikasema ngoja nende nikawaambie wajue yule mwenyeji wa yule mwenyeji kwao ndo kule, nikabidi niende. Kapiga hodi nikamkuta dada yake, nikamwambia vipi bwana Alfani, atupo naye tena vipi? Kaambia ah, kumekucha, mambo yenu maake, mpaka mimi akanijua kazi yangu ni nini, mambo yenu. Kaambia hey, eh, ajali kazini, nenda kamwangalieni. Walikuta majivu yake alobakia bakia mwenye mara kuchukua amezika na mzika makaburi ujio mwana kwa kweli. Sasa nashukuru kitu kimoja, hayo mambo sitaki hata kuyasikia ya uhalifu. Nikaacha kwanza, nkamkumbuka Mungu. Kuna kuna nilivyoacha nkamkumbuka Mungu, nikaenda kuna mtu mmoja anaitwa Mwamposa kafika kwa yalolikuta, nikafika kwa Mwamposa, nikafika kwa kwani Musa. Maisha kitu kimoja hatari sana. nifika kwa Mwamposa, nifika kwa kwani Musa, na mimi naamini kabisa Mungu yupo, ukimwomba hata ukiwa usingizini anakusikiliza. Mambo yale mimi nimeachana nayo, sitaki sitaki kuyaona na sitaki hata kuyasikia mpaka hivi sasa tulipofikia. Vipi hali ya baba, anaendeleaje? Hali ya baba ni nzuri sema kweli, kwa sababu dada zake wenyewe wale walikopo kaume mzulumu alikuwa anafanya kazi kwa Wahindi. Wahindi wale wamemwangalia umri wake jinsi alivyo, wamempa kisehemu anaishi, yupo Buza. Hali yake ni nzuri. Kipomuza. Hata mdogo wangu wa kike umwachia ziwa, yupo kwa Buza, maisha yanaendelea. Na swala lilikuwa linamsumbua alipona tu vizuri, ashapona vizuri sana. Alichukua hatua gani baada ya kugundua kwamba ndugu zake wamedhulumu kile ambacho alitegemea kingekuwa faida kwake na kwa watoto wake ambao ni nini Hatua hajachukua hatua yoyote, yaani yeye mwenyewe kwanza alichoka. Baada ya kuyajua yale, mwenyewe kwanza alichoka, hajachukua hatua yoyote. Kasema hawa ah, wadogo zangu hawa kama ndo wamefanya hivi, basi ndo ndo usia wa baba huo, kama wadogo zangu ndo wamefanya hivi, basi hajaongea hata, sijajua yule mkubwa, sijajua anamaanisha nini. Kasema kama wadogo zangu hawa wamefanya hivyo, basi sijaongea naye tena, ila nashukuru Mungu. Mungu tumjali sana, Mungu ndo kila kitu. Sijui zebu lako Mkristo, Mwislamu, bila mkumbuke Mungu wako kwa zebu lako. Mimi hilo nalielewa na naliamini sana. Ukiwa Mkristo kumbuke Mungu na zebu lako, ukiwa Mwislamu kumbuke Mungu na zebu lako haya eh, mambo yapo kwenye dunia. Mambo yapi? Pale imetumika nguvu ya giza, pale umetumika uchawi tu. Kivipi na ilikuwaje? Uchawi utumika pale ku, ku, ku, ku, kumdhibiti baba yangu asiwe na neno kwa muda ule. kutumika uchawi wa kumdhibiti babangu kwa Mdaudi asiwe na neno, na mimi kipindi hiko sio mwelewa sana kama sasa hivi. Sasa hivi naelewa kama haya mambo yanafanyika ngopo na hivi jinsi hivyo yasingefanyika. Wale walitumia nguvu za giza, wanachoongea wao kakao aongei, lakini kwa hiyo sasa hivi nini kinaendelea kwa upande wao? Wao waliofanya hivyo, baada ya kuchukua ile hela kwenda kununua ile sehemu, wakaumwa ghafla, wakauza pale waliponunua, wameuza hizo ambazo waliwaandikisha majina ya watoto wao pale pale, wameuza pale waliponunua, wameuza. Hali yao ngumu sana. Yule mwingine wa, wa, wa mdogo bwanake ni mganga wa kienyeji anatokea Sumbawanga, hmm. kapata ajali, miguu yote imekatwa. Yaani alivyoenda alivyoenda alivyoenda hospitali, madokta akamwambia, ili wewe maisha yaende, tukate miguu. Kakubali, miguu imekatwa. Huyo mdogo, kwa maana ya kwamba mdogo wake baba. Sasa mdogo wake baba, mdogo wake baba hmm ana bwanake mganga mm. wa Sumbawanga mm. kapata ajali, miguu yote imekatwa. Huyu mkubwa, wote wadogo zake baba hao mm. kuna mdogo na mkubwa mm. huyu mm. mkubwa bwanake alikopo Kariakoo mm. shimoni kule sikondele soko le mm. bosi wake upopanga Mwindi, tukawa tunaenda Mwimbili, mm. alitumwa na Mwindi, mm. shika peleka Kariakoo mzigo mbera sijui nini, hajafika ile hela imebiwa, sijui imefanya nini, ndo matatizo yenyewe sasa hayo. Bosi wake akumwelewa kampeleka ndani, akamwangalia, akaona maskini tu, tanisumbua kichwa, kamtoa lakini na hivyo vile hali yake mbaya kimaisha. Wote sasa hivi wanakaa nyumba za kupanga, hawana tena mji. Changazi zangu mimi kwa hiyo walichokifanya hakikuwasaidia. Hakijawasaidia ah, kabisa. Hmm. kabisa. Na, na wewe sasa hivi sasa unaishi maisha gani? Unajishughulisha na kitu gani? yangu mimi sasa hivi najishughulisha na ujenzi, ujenzi vibarua. Hmm. Mafundi wengi sana wananijua kule, hmm. dogo, twende, naenda nachanganya mchanga napata mia mbili yangu, maisha yanakwenda. Na hivi sasa hivi naishi na mwenzangu napokaa sasa hivi naishi na mwenzangu. Kwa kweli namshukuru Mwenyezi Mungu. Ukisema mwenza unamaanisha mwanamke au? Eh, mwanamke. hmm. Naishi na mwenzangu hmm. Tunashauriana ushauri mdogo mdogo, bwana hivi hivi, na nimejitahidi nitafuta hela kama laki ya haraka Hapo anapokaa anafanya biashara. Ah, nashukuru sana kukutana na watu kama nyinyi, maanake mmenipa changamoto nyingi sana. Kwanza mmenikumbusha mbali. Nashukuru sana kukutana na watu kama nyinyi, nashukuru sana mmenikumbusha mbali, yani mmenipa changamoto, alafu vile vile mmenikumbusha nilikotoka. Nilikuwa nimesahau, lakini nashukuru sana kukutana na watu kama nyinyi. Sawa sawa, kwa yote yaliyotokea umejifunza nini kwenye haya maisha? nimejifunza kitu kimoja kwamba maisha ni safari. Ili safari yangu ishe, nikidondoka chini nikifukiwa, ndo safari imeisha, lakini maisha safari ya changamoto kubwa sana. Una lipi la kuambia vijana wanaokutazama ambao pengine wanafanya au wamepitia maisha kama uliyopitia wakiamini ni ujanja? Ya kuambia vijana kwamba watulize vichwa vyao kama wana fani zao za kupata riziki kwa njia halali, wafanye wapate riziki kwa njia halali. uni mimi nimepita huko, naomba sana vijana ambao maisha yamebadilika, watafute riziki zao. Anayesoma asome, asiyesoma anafanya kazi afanye kazi yake, kwa apate riziki yake kwa njia ya halali ujana ujana ukizidi sana inakupa balaa. Mimi nimeona hayo na ndio maana nasimulia mkasa wangu. Wafanye kazi zao kihalali, wapate riziki zao, maisha yaendelee. Nikushukuru sana Mr. Juma, kama una chochote cha mwisho cha kuhitimisha. Kwa kusema kweli, sije nikaongea maneno mengi alafu mengine hayana faida. Mimi nimemaliza.